Música

boy! Yeah! yeah. Go. Oh. Yes. Okay. No, let's go ahead. Hey. Yeah. Uh. Yeah. oh shit! Wait. Yeah. yeah. いただきます。いただきます。パンケーキが好きですか？ Boy, 50.